Hola, yo soy Jacob de Vries, clarinetista de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y me gustaría compartir un poco de la música de Johann Sebastian Bach, que por cierto no es originalmente para este instrumento, pero me gusta tocarlo. Este es el curante del segundo partita